谢谢你们的到来，希望今天的舞台让你们满意了。我很久没有在舞台上表演歌曲，然后很开心，很兴奋。谢谢各位，谢谢，谢谢三星，谢谢。 자, 건강 챙기세요.